y nos fuimos para... Good Bueno, como pueden ver amigos, esos llenos tipos ahí. Buscando, buscando, buscando. Si usted le pone cuidado, sé que no se lo saca del, de la Bueno, estamos felices aquí en este, en este lugar. O hablan un poco de español, pero tratando de... Mire, mire viejo. Bueno, subiendo a Alba eh, fuerte. Cuidado. Acá los vendedores son intensos. Good price. ¿ah? No, thank you, thank you, thank you. No, no, no. Sí, yo. Bye, no. Sí, yo, pero no. No, no. 4, poche 300 rupias. No, no Roque, 300 rupias. Poche 300 rupias. Son muy intensos, miren esos señores lo cogen a uno hasta que le ponen las cosas en la cara que se lo compren. No, thank you, thank you very much. Ni un rupia, media rupia, nada. Dólares, euros, no, no para hablarme dólares, ah, euros. Dólares, No, no, no. Calzador, Por aquí. Por aquí. Vámonos, vámonos. No, no, no. Cuidado. No, no, no, no. No, no, no. Mira, 20 La mamá. Uy, vea. Muy bonito. Bueno amigos, después de esa por odisea. No, thank you. Otra vez con nuestros amigos elefantes. Fanáticos, eh, Mirlos. Aquí los tratan horribles como pueden ver. Mire cómo los pintan. Los pintan. Es el típico turismo, explotación de animales. Nunca se monten en un elefante, por favor, porque ellos no son caballos, ellos, de, ellos no pueden cargar personas en el lomo porque les quita años de vida. Y, la y a ellos los pegan para obligarlos para que pues monten gente en su lomo. Entonces no hagan eso. Bueno, este es el fuerte. fly so much higher Fly so much higher Fly so much higher Fly so much higher Sky and clouds below Después comprar el tiquete, entonces ya vamos a subir al Como pueden ver hay muchos turistas, es un lugar que los turistas no pueden faltar para venir acá en Jaipur. Hay alguien allá arriba tocando música, miren. quiero mostrarle acá cómo es de grande fuerte de Amber. Mire, parece como si fuera la muralla china. Pues obviamente no es igual de grande la muralla china, ¿no? Pero tiene así unas escaleras Vamos a la última escalera. Muy bonito. Vamos a salirnos cerca para que puedan ver lo bonito esa puerta. La verdad estoy muy feliz con las puertas de aquí. Son muy artísticas, muy bonitas. Eh, wow, o unas cosas maravillosas aquí en la, India. Este eh, esta es uno de, de los puertos más importantes de Rajasthan, o sea, ese estado. Eh, porque pues más grande, porque hay muralla, por muchas cosas. Miren lo bonito. va a ser una cama. El problema es que para tomarse la foto uno con tanta gente le toca esperar. sé si esta cámara exactamente muestra, ya muestra la otra. ahí, ese es otro fuerte, cerca de este, no es el mismo. O de eh, pronto esa es la casa de la No, me dijo el señor que eso, ese es, eh, otro fuerte. ¿Otro fuerte? Sí, y tiene una, muralla. Muralla tipo que de China. Bueno, entramos acá a un lugar donde hay unas ventanas y donde uno puede observar un, pequeño lago y un jardín también. Y parte de la ciudad de Amber. Bueno amigos, Llegamos a un lugar muy famoso en Instagram, de pronto lo conocen, son estas escaleras. Tomamos ya fotos. Eh, básicamente es de una posadiza donde hacían agua ellos. Es del, budismo. Perdón, el budismo. templo ahí. Muy bonito. La figura muy bonita. Bueno, entramos aquí a un local, mercado de puros locales, entonces quiero enseñarles. Miren los colores, están divinos los colores aquí en la India, las mujeres cómo se visten. Aquí es donde la mujer hindú viene y busca su sari que es el, traje típico de la mujer acá y también encuentran, por ejemplo, miren, ese es el vestido, las mujeres aquí se casan de rojo, no se casan de blanco, de rojo. ¿Cierto que a mí? Sí, son rojos. Pero miren los colores. Desorden. Y mucha gente segundo país más poblado del planeta. Un millón trescientos. Mire esto. en fila india. Todo el tiempo haciendo fila india. Ya entiendo la palabra fila india. Nos metimos acá porque en Yodaipur conseguimos cosas muy baratas en el lugar donde compran los locales, pero lo que pasa es que aquí sí no veo nada como para comprar. Porque la ropa de ellos. Entonces pues no hay, si se ve que al turista le gustan otras cosas, bolsos, cobijas, este tipo de cosas. artesanías vale, es Vea, le gustó, se calmó. जय जय करो हेलो जय जय जय करो Hola. Hello. This is sitting. Aku. Hola, hola. Bye. una cosa que quiero decir, son la gente más amable. La verdad nos ha pasado cosas más buenas que malas, o sea, la gente es muy amable, siempre, obviamente es muy visible saber que somos eh, eh, extranjeros, ¿no? Pues como lucimos, y la gente siempre se acerca a preguntarle a uno que de dónde es, a saludarlo, que quiere una foto, como el mercado de las pulgas, no sé, ¿cierto? <laughs> y la gente saca, saca sus hermosas telas, porque la India sí tiene unas hermosas telas, eso sí, no hay que negarlo. Son telas muy elaboradas, miren. Le ponen muchas aplicaciones a las telas. Y por eso la mujer hindú se viste así. Pasar aquí es complicado. Sí, y a veces pasan motos. O sea, semejante, semejante cosa tan angosta, miren. Se meten las motos, pero ven muchas mujeres. Hello. Hello. Hello. Hola, mami Salimos a... ¿A dónde salimos? ¿Si ven los colores? ¡Wow!